Ved du godt, børn i dag, de, de får bare mikrofoner til 2.000, hvis de spørger deres mor og far? Ja, ja. Vidste du godt sådan noget? Ja, jeg fik det af min mor. Nej, nej, nej, nej, nej. Kom nu! Ej. Farvel. Jeg har så det. Jeg var i gang med at grine. siebie